Goota rabbiinaa sodaanoo goota rabbiinaa sodaanoo tasa qabriin nama yaamtiin beennu gaafa godaanoo hirribarraa halkan kaanee kee kee kee rabbii guddaa haa warwaannu ka'iin tantee nama geennaa kaa kaa kaa eenyuun leentaa daqiiqaa tasanuu qabdii duutinii. osoman jiraanna jennu gaafuma jireenya haftee namicha du'ee waa kennu uffata irraa baasanii barnama biraatii kennu rabbii kenna maaliif jennaa dukkana qabdii ka hennu ka hin tantee nama geennaa eenyullee hin taa'u Donyaan dhumtuutaan alaaltee maajibbitee obboleessa. Rabbi fedhe sirka kaayatuu dabaada kaleessa. Uf duuba deemi ilaali. Bakkee duraan dhufte keessa. Ka'iin tantee nama geenna. Eenyullee le'entaa taa'u daqiiqaa. Namuu duniyaa faafayaa. Qumaan qabu waan naa Dureeyyii e fi yeeyyiin illee qabrii ma bu'uti silaa. Guyyaan keenya gaamnu dhumee eenyullee nu nu oolchuu silaa. Duniyaa maraan nuuf illee amma kaane deemna biraa. Ka'iin tantee nama geenaa. eenyulleen taa'u daqiiqaa. Hmm, Osoo jiruun abattaate bira rabbiitu jiraata. Ganda tarii ganda tarii ganti dunyaa ganda taata. Tiki kana keessa firdoosii keetu furmaata. Ka hin dantee nama geenna eenyullee hin taa'u daqiiqa. Hanni dunyaa jidduu azaanaa fi qaamaa fagoon jirtu. kunoo dhiyaate qiyaamaan gaafa ilmoo gattu haati ramaan nu baasi salaamaa ka intantee nama geennaa eenyulleen taa'u daqiiqaa islaamummaa nu badhaastee yaa ilaahi keetti ntola kan kee nutti olteen imaan himaa hunda caalu nama dhugaan si sodaatee kee kee. jeenna dhaga'e namni dhaaluu ka'intaltee nama geenaa eenyullee hin taa'u dhaga'eegaa islaamummaan nama Gaafa gaafas jaalatu gooftaan imaan ofiitii sifaa keekee salphinarraa nama oolchaa kennaa rabbiiti imaannii abbama jaalate roobsaa. akka hin tantee nama geenaa eenyulleen taa'u daqiiqaa. Duuma booddeen namitu duuma booddeen namitu nama jabamaa of gootii biyyeen biyyee irra yaatu. Nu qabsiisii tokkummaa kee kee kee gaafa ruwaan teenna baatu. Kayin tantee nama geenaa eenyulleen taa'u daqiiqaa. Gaaf tokko gabbuuna qabrii taaqaa takkatti uffanne. gaafasuu abbaa argattii dunyaan nu wajjiin gubannee kottaa gamasaa deebinaa rabbi marabbi hin nun qabne gaabbee harkasaa alashaa namichaan salaata hin qabne ka'iin tantee nama geennaa eenyullee hin taa'u daqiiqaa. qulqulloofte yaa ilaahi gooftaa to'aan nama fuutu ati diiguu edda gooftaa addunyatti tana guutu raabbatanuu godhi gooftaa gaafa gurriin nama buutu ka'iin tantee nama geennaa eenyullee hin taa'u daqiiqaa. kabri keessisii sii dukkanaa gubbarratti gu'uran dhagaa. guyyaa ofii eega malee namuu manatti isan dhaqaa eeganni rabbii wal ga'ee janaaza jijjiiran maqaa birrisaa bookee dadhabee himimaanuuf keessaa naqaa tantee nama geennaa eenyullee hin taa'u daqiiqaa yaa ilaahii arshii irraa. jabeenyi keettu haqiiqaa ta'in tantee nama geennaa eenyulleen taa'u daqiiqaa yaramaanii arshii irraa murtiin tanteettu haqiiqaa ta'in tantee nama geennaa eenyulleen taa'u daqiiqaa yaa ilaahi sitti boonnee nu tolchi akira kennaa. Hamtuu irraa er nu fageesse haalima taalifa kenna. Tokkummaa kennu qabsiisi. Gaafa guyyaa kufa keenya. Ta'in tantee nama geenna. Eenyullee e hin taa'u daqiiqa. Nama du'etu hin gallee. Namni diida deeme e hin galaa. Bar du'aan beekamu. Rabbitu dhosseenu nu jalaa. Ulfiin jeennataa si karkaa nu banii balbalaa warra jeennataa nu godhii kulli moomintoota maraa ga'iin dantee nama geennaa eenyullee hin taa'u daqiiqaa. Ganda addunyaa ganda firaatutu caalaa warra qabeenya waltuulee abbaa firaatutu dhaalaa. Gaafa qabrii gadi buunee salaatatu nama yaalaa ka hin tantee nama geennaa eenyullee hin taa'u daqiiqaa jiru gabaabduu jiraata namuu dunyaa gadi dhiisaa firaashirraa lafa bu'ee ammaa biyyee irra ciisa. guyyaan du'aa an nutteemaa. akkuma dhiitu bariisaan Kaintantee nama geenaa eenyullee hin taa'u daqiiqaa. Caalaan kalqee nama rabbiisaa sodaatee takkuu takkaaf gadi sittee gaafa aduun itti baate isan keessa! baya gaafa jakiim nama nyaatee kaintantee nama geenaa. eenyullee hin taa'u daqiiqaa. Ija baattee kaaliqa koofoo ka aduu samii ibsitee torbaan nu gayyuu dadhabdee meeshaa yahuudaan tolchitee ka homaan agartuu hundaa agarti ijjitee ka dunyaa teessiftaa ka qabri qabrii ciibsitee ka hin nama geennaa. eenyulleen taa'u daqiiqaa. Cinqaan du'aan jabataa dubbateera nabiyyiini Ruhaan keessaan harkifamnaan gaafa fullaaltu jilmiini Iyyasa soosoo dhageettee kee, Gumte nama afi jinniini tantee nama geennaa Eenyulleen taa'u Mangu Manguddoo salaati lakkii duniyaa fi naa dubbii qabattee Lakkiiti hin haasa'inii hantuuta sirraa eeganii osoma qabri hin gahinii dhalee akiraa godhadhu maluma dunyaan dhayinii ka'iin tantee nama geennaa eenyullee hin taa'u daqiiqaa. yaa ilaahi arjii irraa murtiin tan teettu haqiiqaa. Ta'in rabbii nama geennaa eenyulleen taa'u daqiiqaa yoromaanii arshii irraa jabeenni keettu haqiiqaa Ta'in rabbii nama geennaa eenyulleen taa'u daqiiqaa. Namni gariinuu follaalee rabbiin guddaan qananiisnaan. Dhalti gaarii ilmateetiin algaa gaarii irra ciimnaan. Miskiina fuulatti guuree gee gee gee. Dikkoo dunyaan harka geennaa ka'an. Ka'iin tantee nama geennaa ka'an. Eenyu Eenyulleen taa'u daqiiqaa. Nama sobdii duniyaanii. Nama kutti kaaliqaanii. Ganda qabriitiin nu geessuuf kunoo as deema guyyaanii. Kayyintantee nama geennaa eenyullee hin taa'u daqiiqaa. Yaa ilaahi sitti boonnee meenurraa fuudhitu aayii. Humdi uumaati humtee simatti booya guddaa wanti martuu sitti boohuuf. Situ olaanaa balaahi ka hin tantee nama geennaa eenyullee hin taa'u daqiiqaa. Ibaadaa rabbii dalaguu hunduu wal kakaasaa lafaa. Namtichaan qabreen eeggattu akkamitti ciisee rafaa. Rabbii olaanaa dhiisanii muka jala deemuun fafaa. Ka'imtantee nama gennaan eenyulleen taa'u daqiiqaa. Ilaahi koo'ee jabaatte ilaahi koo'ee jabaatte wayyaanota hima kaafte Tuuta saaraan uf dhaabde daaraa bubbee fuute goote warra diinii kana laalte ka'intantee nama gennaan. leen taa'u dhaga'eegaa. Namni batuu yoo barbaadu diinii rabbi itti tula. Qabee lafaan dha'ee gooftaan jennamiin keessatti fuulaan. Dachii kutee qaruuniin niima rabbi itinuf nuuf tula. Nama dubbiin galuuf rabbi ni waa taasisu jaraamni diinii waa hunda taasisu. Rakkoo muumintootaa kan jahe nama diinii kanaaf fidaa of taasisu. ربي وتاسسوا جنة التيالي على كتاب الله سنة الرسول